خانه خانه خشتک دریدار نگاه شدی به صدافرین شد رو کف مهدی میدرد نیما را یا نیما میدرد مهدی را رفاقی همدیگه رو اینجا آهنه بشین اونجا بابا حداقل اینجا نه ببینشون وسط <laughs> نه نه نه کن نفس نفس نفسش راست میگن دعوای دو به چنده Deh! Oh! Hey, Mama! Oi! Oi! Papa, tu es là. Que chaque don vous déclare. Vanessa! Ah. Oh, hell no. Are you serious? Oh shit. Here we go again. you Why are you running? Why are you running? Just do it! What you calling? Nasaan ki mo Look at this dude. <laughs> Wait till you see the. <laughs> no, no, no, no. <laughs> ah, look at the top of his head. no, no, no, no. Somebody touch my spaghetti! Oh, fine when you're not really fine. You just can't. When you're not really fine, you just can't get into it because they would never understand. What, what, what, what, what, what?